Hola a todos gente, ¿qué tal? Mi nombre es David Aroca de Aroca TV y hoy os traigo un vídeo, como ya os dije en uno de mis anteriores vídeos, eh, un sorteo por llegar a los 2.000 suscriptores que desde aquí os quiero mandar las gracias a todos, que poco a poco va creciendo la familia. Eh, os presento las dos marcas que nos han proporcionado los productos para hacer el sorteo. Eh, son Anchors, que es una marca estadounidense, y Seven Potions, que es una marca inglesa. Eh, son productos de alta calidad, ya lo veréis. Y nada, abajo también os dejaré en la descripción eh, unos descuentos que he conseguido para vosotros eh, de las dos marcas. Para poder participar en el sorteo deberéis seguir estos sencillos pasos que os diré a continuación. El número uno tienes que ser suscriptor del canal, así que si no lo eres ya estás tardando, suscríbete y así ya tendrás el primer punto cumplido. En segundo lugar, eh, tendrás que ir a mi Instagram, ahí también os subiré una foto con todos los pasos que tenéis que seguir y tendrás que nombrar a tres amigos tuyos o más, cuantos más nombres más posibilidades tienes de ganar el sorteo y en tercer lugar eh, tendrás que publicar tu foto en la historia o en el perfil donde tú quieras y etiquetarme a mí y al hashtag que os dejaré del sorteo. Así que nada chicos, ya sabéis, estos son los pasos a seguir. Si veo que este sorteo eh, recibe muchas visitas y, es muy apoyado, eh, ya sabéis que haré muchos más sorteos y con muchos más productos y otras marcas y quién sabe si alguna máquina de cortar pelo o tijeras, así que ya sabéis, cuantos más seamos, más sorteos habrá, más vídeos y más de todo. <laughs> Así que ya sabéis, suscribiros al canal, darle like y ahora chicos os dejo con un vídeo corte de pelo, ya veréis que un vídeo especial, un vídeo diferente a todos los que hemos hecho aquí en el canal. De aquí también dar las gracias a Mark Arumi de Wasp Studios, que me ha ayudado mucho en el vídeo. Y nada más chicos, espero que disfrutéis del vídeo y esto es todo. Participar en el sorteo, que seguro que son marcas que os van a gustar mucho. Y adelante vídeo.